1939 ja comencen les accions de les joventuts libertàries i, del, i dels grups d'acció de la CDT, FAI, Joventuts Libertàries, comencen a actuar ja eh, salvant vides de gent que anava, que anava de les presons que hi havia a Barcelona, aquí hi havia una aquí prop d'Horta, de treure gent de les presons, eh, sabotatges, atracaments, dir, ja des del mateix 39 hi ha una resistència que acaba acaba a l'any 63 i aquí a Barcelona, aquí acaba aquí a Barcelona el, amb el, la mort del Tito Sabater el 1960. En Josep Lluís Passaries era un home, era un anarquista d'idees i d'acció, idees i d'acció coherent amb el seu pensament llibertari i coherent amb l'època en què va viure. Ell va néixer aquí a Barcelona al poble sec el 1920 i als 16 anys, als 16 anys ja s'allistà a la CBT i a les joventuts llibertàries del poble sec. Participar en el sindicat de la fusta, que després, d'una la guerra, es va col·lectivitzar i va participar d'aquesta manera també en la revolució social. Ell va anar ja de molt jovenet, de molt jove, va anar voluntari, voluntari al front d'Aragó, a la columna Escaso, i va passar durant, pendant, durant la guerra eh, al front d'Aragó. El 1939 va ser fet presoner per l'exèrcit franquista i va passar, va passar diversos anys en camps de treball